सो फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज हम करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स दोस्तों डेटा टाइप बहुत तरह के होते हैं आपको याद होगा हमने अपनी स्टार्टिंग वीडियो में हमने आपको बताया था कि डेटा टाइप जो होते हैं वो मेनली कैरेक्टर फिर नुमेरिक फिर ग्राफिक टाइप के और फिर साउंड टाइप के डेटा टाइप होते हैं सब डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए सी ने प्रॉपर नेम दिया है तो आप इन डेटा टाइप को एक पर्टिकुलर डेटा टाइप में ही यूज़ कर सकते हैं सपोज़ अगर आपको कोई इंटीजर टाइप का डेटा टाइप यूज़ करना है या सेव करना है तो आप उसको इंट टाइप के डेटा टाइप में ही सेव करोगे तो दोस्तों इंट टाइप के ही डेटा टाइप में सेव करोगे अगर आपको सपोज किसी का नाम सेव करना है करेक्टर वगैरह तो आप उसको आप उसको C H A R char data type में ही सेव करोगे तो दोस्तों डेटा टाइप एक्चुअल में है क्या डेटा टाइप एक वेरिएबल का नेचर बताता है कि वो कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहा है ठीक है दोस्तों अब जो करेक्टर डेटा टाइप है वो कोई भी करेक्टर सेव करने के काम आता है हम इसे सी एच ए आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे आप देख रहे हैं C H A R a is character variable a is character variable ठीक है दोस्तों ऐसे ही इंटीजर इंटीजर स्टोर करने के काम आता है वन टू थ्री फोर और माइनस में भी one two three four values भी सेव करने का काम आता है तो दोस्तों ये डेसिमल स्टोर नहीं करता इंट डेसिमल स्टोर नहीं करता अब जैसे आप देख सकते हैं int b b is integer variable ठीक है दोस्तों क्योंकि ये इंट है इंटीजर है तो दोस्तों आगे आता है फ्लोट फ्लोट दोस्तों सेव कर सकता है डेसिमल वैल्यू तो दोस्तों अब आगे आता है डबल अब जो दोस्तों मैं आपको बताना एक और चीज़ चाहता हूँ कि इन सब की एक रेंज होती है वो आपको मैं बताता हूँ जो दोस्तों डबल है अब डबल जो है वो सेव जो फ्लोट में कुछ वैल्यूज होती हैं उससे अब जो मैक्सिमम वैल्यूज जैसे suppose 0.0 ten raised to power nine ठीक है दोस्तों मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा है डेसिमल में तो उसको स्टोर करने के लिए डबल यूज में आता है वैल्यू होती है दोस्तों वैल्यूलेस एक ये भी एक डेटा टाइप है वैल्यूलेस वॉइड जो इसका मतलब खाली दोस्तों ये इनकी जो है वैल्यूज़ है जैसे हमने अभी फ्लोट पढ़ा था तो दोस्तों फ्लोट की वैल्यू है approximately from ten raised to power forty five देखिए दोस्तों ten to thirty eight within seven significant figures सात सेवन जीरो तक की फ्लोट की वैल्यू है तो जो डबल है इसे ऑलमोस्ट डबल है fifteen to sixteen significant figures तो दोस्तों ये है इसको भी एक बार आप पढ़ लें तो जो इंटीजर है उसकी वैल्यू है minus two one four seven four eight three six four eight two two one four seven four eight three six four seven तो दोस्तों एक ये आप एक बार पढ़ लें तो ये भी अच्छा रहेगा तो दोस्तों आज की जो वीडियो में हमने सीखा डेटा टाइप्स क्या है और किस चीज़ के काम आते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर उसको लाइक चला